xurdiches da penumbra plena de luz cantante na esquina inesperada dunha hora. E sentíme lixeiro, correron os meus anos cara atrás, mas inda non estabas, eu non estaba ali. Quixen voltar o que fundei que agora e tampouco non puiden. Percorrín corredores e países extraños que soñei e vivín e quizáis que estivera aínda moito máis lonxe, aló no fondal dun espello. E proseguín buscándome. Empuxei no crepúsculo a porta do xardín de infancia e de camelias. Marchara o tempo aquel e acouguei na sombra de min mesmo. Erguinme e máis busqueime con degoirado anseio. Estaba en ti.